También. 75. No colexo de Leirado temos un club de lectura que nos interesa moito porque así aprendemos a ler e eh, incitamos a ler aos demais. Aunque non, se non lle gusta ler, poden eh, gustarlle. Eh, eh, o club de lectura para mí é que te expresas máis a falar cos demais eh, aprendes máis nos libros. Eh, por exemplo, este libro che, eh, que non teñas medo en enseñar como eres realmente. Para mí, o club de lectura é, por exemplo, eu este libro se o miro non o collería, pero no club de lectura me dicindo que o lea e ao mellor encántame, descubro no, novos estilos que me gustan e que se non, se non fora polo club de lectura eu non, non o collería. Para min, o club de lectura é como unha unión a outros coles. Porque, por exemplo, os coles teñen un salario para comprar libros. E se un cole non pode conseguir este libro, as profesoras poden se unir e conseguir e prestar libros uns aos outros. E, tem, e temos máis barreras para traspasar de lectura, de expresión, de expresión. de pois ter un club de lectura no colexio, o que me gusta ler libros e logo poder compartir o que pensamos nese libro cos demais compañeiros de clase. E a mí, a mí tamén me gusta porque así podes falar do, li do libro e eh, se te gustou ou non te gustou. E eh, tamén podes ver se, distintos temas. A mí a idea de ter un club de lectura na biblioteca pareceme unha boa idea, porque de cando en vez levamos libros para casa é moi divertido porque temos libros de medo, de acción, de misterio, de aventura que son moi divertidos. Eh, a mí gustame que cando levemos libros sean de diferentes de, de diferentes temas. Neste curso lemos tres libros eh, Os megatoxos, Luces no canal e Ameaza na Antártida A mí o libro que máis me gustou foi Luces no canal eh, A mí gustoume gustoume ter un grupo de lectura porque así eh, podemos estar todos reunidos a, a algúns días do, do, do ano cos compañeiros. Por exemplo, se o próximo ano non están para pasalo con eles, lendo algún libro.